туғандар арманыңыздар аталар ақ ешекті апалар ағайындылар еже қарындаштар бүгінгі өзгеше үй тойға жана жейінтек, Алихандың жейінтек тойына келген жалпы қадірлі меймандар қош сіздер бүгінгі тойға 12 жыл арасында бұлардың үй тапқан байлығы екі ұл екі қыздың қадырлы, бақтылы ата он айлық гүл жеті айлық билбегендерге подарка жок честно уже ким төшөккө сийип коет ушул үйүндө жакшы күндөр болсун омин